Takže já jsem Doležal Petr z firmy Mirnet, působíme v Nymburce Eh, s tím teda, že s vaši firmu jsme oslovili s nějakou, s nějakou poptávku tady k anten eh, na základě toho, jsme vás viděli na různých konferencích, co jezdíme. Tam jste představili tyhle ty horny a čekali jsme, až vylezou, aby jsme hnedka mohli otestovat samozřejmě. Dali jsme to kvůli tomu, že eh, to nemurský prostředí na té pece je hodně zarušený a chtěli jsme tam poskytovat samozřejmě rychlosti 20, 30, 40 megabitů až, do, až jakoby tomu klientovi. Jo. Chtěli jsme na tom poskytovat i IPTV, což na tom teď úspěšně úspěšně provozujeme samozřejmě a parametry těch antén nebo toho přenosu, to, nebo ty kvality toho přenosu se nám vlastně zvedly o 40 až 50 oproti tomu, co jsme tam vlastně měli do posu. Jo. Ehm, my jsme používali od mikrotiku a dávali jsme na to i rouse. Teraz, teraz nebo teď, <laughs> teď používáme tyhle ty horny a převážně používáme 30, 60, 90, máme nasazený všechny tři varianty. Takže, takže spokojený. Určitě se tam, hodně se tam zlepšilo to zarušení toho prostředí. To, to odrušení je tam fakt jako by hodně znát.